नमस्कार मी वैद्य सुभाष जैन आयुष वास्तव न्यू तर्फे आपले सर्वांचे स्वागत करत आहोत आज आपण थंडीचा जो ऋतू असतो हिवाळा ह्या ऋतूसंबंधी आज चर्चा करणार आहोत तर ह्या तर विंटर हा हिवाळ्याला विंटर सीझन असं म्हणतात हा शीत मध्ये हेमंत आणि शिशिर ऋतुचर्याचा आपण आपण वर्णन करणार आहोत विचार करणार आहोत शीत हिवाळा ऋतूमध्ये विंटर सीझन असं म्हणतात त्याला या ऋतूमध्ये हेमंत आणि शिशिर असे दोन ऋतू येतात यातील हेमंत हा विसर्ग काळात आणि शिशिर हा आदान काळात समाविष्ट होतो आदान काळात पृथ्वी ही सूर्याच्या अधिक समीप असते या काळात दक्षिणायनमध्ये सूर्याचा आणि वायूचा प्रभाव असतो म्हणून यास म्हटले आहे तर विसर्ग काळाचा आणि उत्तरायण हा उत्तरायणचा काळ असून विसर्ग काळाचा सौम्य चंद्र असून तो सौम्य असून आदान कालापेक्षा सुखाव होय विसर्ग काळात रात्र मोठी आणि दिवस लहान असते तर मकर संक्रांतीपासून उत्तरायणास प्रारंभ होतो व दिवस मोठा आणि रात्र लहान होऊ लागते विसर्ग काळाचा शेवट हेमंत ऋतू आणि आदन काळाची सुरुवात शिशी ऋतू ह्या पुरुषाच्या बलाची वृद्धी झालेली असते मानवाचे तसेच वनस्पतींचे बल ही चांगले उत्तम असते आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून हेमंत आणि शिशी ऋतू हे शीत ऋतू होत हेमंत ऋतू मार्गशीर्ष हे दोन महिने तर पंधरा नोव्हेंबर पासून पंधरा जानेवारी पर्यंत हा काल असतो आणि शिशी ऋतू माघ फाल्गुन पंधरा जानेवारी पासून सूर्याच्या उत्तरायणास सुरुवात आणि मकर संक्रांतीपासून होते आणि तेव्हापासून हा कालाची सुरुवात तर पंधरा मार्च पर्यंत हा शीतकाल होय असे वर्गीकरण करता येते नोव्हेंबरचा पूर्वार्ध आणि मार्च महिन्याचा उत्तरार्ध ही काल असून हवामानात मिश्र प्रकारचे हवामान असते संधिकालात संपत आलेल्या ऋतूचर्याचा त्याग करून पुढे येणाऱ्या ऋतूच्या चर्याचे अनुसरण करण्यास सुरुवात करावायची असते या कालामध्ये हेमंत शिशिर हे दोन ऋतू हिवाळ्यात चांगलीच थंडी असते काहींना बोचरी वाटते तर काहींना गुलाबी हवीशी असते हे जरी खरे असले तरी हवामानात शीतता खर लघुगुणाची झालेली वाढ असते काही भागात बर्फ वृष्टीही होते सकाळच्या वेळी धुके दो पडतात असा वातावरणाच्या विपरीत परिणाम आपला आहार विहार असावा आरोग्य स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हा स्वास्थ्यवर्धक काल असून या काळात आपला जाठरा आणि चांगला असतो अर्थात भूक चांगली लागते व खाल्लेले चांगले पसते म्हणून आपली प्रकृती चांगली सशक्त बलवान करण्यासाठी हा शीतकाल उपयुक्त असून आयुर्वेदाने सांगितलेल्या ऋतूचे पालन केले असता हे साध्य होऊ शकते कडू कशाय लघु शीत पदार्थ खाऊ नये उष्ण गरम उबदार सुती नोकरीचे कपडे प्रदान करावे समोरून वारा येणार नाही अशी उबदार जागी असे राहावे या शीत ऋतूमध्ये असं आपल्याला निसर्ग सौंदर्य दिसायला मिळते रस्त्यावरती जाताना किंवा इकडे तिकडे असं सगळीकडे धुके पसरलेले दिसून येते अति थंडीपासून बचाव करण्यासाठी पुष्कळ वेळा आपल्याला किंवा खेडेगावामध्ये इकडे तिकडे शेकोटीचा वापर केला जातो किंवा शेकोटीच्या आजूबाजूला बसून थंडीपासून बचाव करता येतो घराबाहेर घराबाहेर पडताना सर्व खबरदारी घेऊनच बाहेर पडावे शरीरास तैल अभ्यंग करावे विशेषतः हात पाय डोक्यास कानास ते नाकात तेल सोडणे अवश्य करावे त्वचेला तेल लावल्याने ती मृदू मुलायम कोमल राहते तिचा चेहरा भेगा पडत नाही व्रण कंडू खास परळ असल्यास तेही बरी होतात चेहऱ्यावर सुरकत्या पडत नाही मांसपेशी शिथिलता येत नाही त्वचा मांस स्नायू संधे दृढ मजबूत बनतात थंडी वारा गारापासून बचाव करण्यास समर्थ होतात ज्याप्रमाणे गाडीच्या चाकास ग्रीस ऑइलिंग केले असता कुरकरत नाही त्याचप्रमाणे आपले शरीराची सांधेही सहज न दुखता उठण्या बसण्याचे काम विना आयास होते म्हणून दीपावलीपासून सुरू केलेले आपल्याला चालूच ठेवावे आयुर्वेदाने नित्यम अभ्यंगम नित्य माचारी दर्शन सांगितले आहे यासाठी तेल श्रेष्ठ असून ते वातशामक त्वचे शीतकर असेल मला नारायण महानारायण चंदन बला लाखादी तेल आदींचा तेलाचा मालिशसाठी उपयोग करावा अभ्यंगासाठी प्रकृती वय बल देश काल ऋतू रोगोगता आदींचा विचार करून तेलाची निवड करता येते लहान मूल म्हातारांनी श्वास का संधिवात आदी वात विकारांनी पीडितांनी दररोज तेलाची मालिश करून गरम पाण्याने स्नान केल्यास निश्चितच लाभदायक असते ह्या काळात ज्याठा मी प्रबळ असतो जड तेलकट तुपकट गोड पदार्थ खाल्ले तरी असते म्हणून शारीरिक बल रोगप्रतिकार शक्ती व्याधी बल क्षमता आणि इम्युनिटी वाढवण्याच्या दृष्टिकोने हा काळ उत्तम आहे यासाठी बदाम काजू किसमिस अक्रोड पिस्ता खारी खोबरे घी साखर गूळ डिंक मेथी लाडू उडीद आदी गुरु स्निग्ध उष्ण मधुर आम्ल रसात्मक पदार्थाचा खाण्यात समावेश कसावा सकाळी नाश्ता ब्रेकफास्ट करावा वर सांगितलेल्या पदार्थांचा पदार्थापासून लाडू पाक मिठाई करून खावीत दूध प्यावे अंडी खावीत आहारात गहू भात ज्वारी मूग आवडीत तूर कुळीत मसूर दूध दही लोणी तूप तेल सील पीठ शेंगदाणे खोबरे साखर गूळ हे पदार्थ असावे थंड्यामध्ये थंडीच्या दिवसामध्ये असणाऱ्या भाज्यांमध्ये भोपळा पडवळ तोंडली कोळा तुरई भेंडी फ्लावर कोबी गवार वाटाणा टमॅटो वांगी बटाटा कोथंबी आले पुदिना गाजर बीट कांदा लसूण पालक मेथी आदी भाज्या संस्कारात संस्कारित करून खाव्यात पाल्याभाज्या आणि कडधान्य ही वातकार असल्याने कमीच खावीत फळांमध्ये केळी डाळी संत्री मोसंबी द्राक्षा चिकू सीताफळ सफरचंद अंजीर लिंबू कोकम चिंच बोर आवळा पेरू अननस पपई स्ट्रॉबेरी ही फळं खावी सिजनेबल ह्या दिवसामध्ये येणारी फळांचाही वापर करावा मांसाहारामध्ये शेळी मेंढी बोकड टुकर मासा कोंबडी बदक यांचे ताजे स्वच्छ मांस शिजवून संस्कारित करून खावी सूप करून प्यावे स्वच्छ खाऱ्या पाण्यातील मासे खावे शुष्क वाळलेले मांस खाऊ नये सुंठ मेरे पिंपरी इलायची दालचिनी लवंग तमालपत्र हिंग सेंदव जिरे मोरी धने ही मसाल्यातील पदार्थ आहार द्रव्यांना सुवासिक रोचक करतात व शिवाय ते दीपक पाचक उष्ण शीत विरोधी वात कफन आवश्यक असतात म्हणून यांचा आहारात यथा योग्य प्रमाणात समावेश करावा पाणी गरम प्यावे फ्रीज मधले गार पाणी किंवा दूध कोल्ड्रिंक्स आईस्क्रीम ज्यूस वर्ज करावे गरम दूध चहा कॉफी विविध फळांचे ताजे रस ज्यूस मांस रस सूप प्यावे अनेक वेळा वैद्य मंडळी दही खाऊ नका असा सल्ला देत असतात परंतु ह्या ऋतू दही हे हितकर असून बलवर्धक रसरक्त वर्धक शुक्रवर्धक अग्निवर्धक असून आधुनिक शा शास्त्रानुसार हे प्रोबायोटिक असून इंटेस्टिनल फ्लोरा वाढवणार आहे आणि ग्रहणी किंवा पोटाच्या विकारामध्ये सुद्धा दही ताकासारखा पदार्थ वापरायला हरकत नाही व्यायाम यथाशक्ती जोड बैठका सूर्यनमस्कार चालणे फिरणे धावणे पोहणे असणे मैदानी खेळ करावे कपाळास खांब किंवा बगलास घाम येईपर्यंत व्यायाम करावा व्यायाम सर्वजन्य कर्म केल्यानंतर हृदयाचे ठोके व श्वासाची गती वाढते परंतु काही मिनिटातच ती पूर्वत होणे आवश्यक असते तो व्यायामाचा कालावधी किंवा आपली व्यायामाची कॅपॅसिटी आहे असा समजून तेवढाच व्यायाम करावा अति व्यायाम ही अहितकर असतो संधिवात स्थौल्य ब्लड प्रेशर हृदरोग दमाशय आदी विकारात श्रमजन्य व्यायाम न करता योग शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली असणे प्राणायाम मुद्रा आधी करावे सकाळचे कोवळे ऊन अंगावर घ्यावे त्यामुळे विटॅमिन डी ची निर्मिती होण्यास साई होते सकाळी पहाटे फिरण्यास मॉर्निंग वॉक जाताना नाक कान गळा आदी भागांना थंडीचा त्रास होणार नाही अशी काळजी घ्यावी स्वेटर मफलर आदींचा वापर करावा बुधवर्तनामध्ये गवला कचोरा नागरमोथा आवळकाठी सारीवा चंदन लिंब आदी वनस्पती चिरून अंगावर रगडणे त्याने त्वचेला जो ओषटपणा तेलकटपणा येतो तो ह्या उद्वर्तनाने जातो त्वचा स्वच्छ निर्मळ कांतिमान तजेलदार होते त्वचेवर चूर्णाच्या रगडण्याने उष्णता निर्माण होऊन रक्तप्रवाह वाढून उत्साह वाढतो त्वचेखाली संचित चरबी फॅट कमी होते यानंतर गरम पाण्याने स्नान करावे साबणाऐवजी हरवा डाळीचे पीठ बेसन अंगाला लावावे तेलकटपणा अधिक असल्यास काही इटा मिक्स करून आंघोळ करावी सकाळी लवकर कामावर किंवा शाळेत जाणारी वाहनातून प्रवास करणारी नाक कान तोंडास गार हवा लागणार नाही असा बंदोबस्त करूनच घराच्या बाहेर पडावे या काळात शारीरिक व मानसिक बल उत्साह प्रसन्नता उत्तम असते म्हणून सुप्रजनाच्या दृष्टीने हा योग्य काळ व सुयोग्य असा काळ आहे डिसेंबर महिन्याचा शेवटचा सप्ताह जगात सर्वत्र नाताळ सण साजरा केला जातो आपला भारतीयांचाही सण नसला तरी पाश्चात्य देशात करतात म्हणून आपण सुद्धा साजरा करतो या निमित्ताने ची लहान मुलांना भेटवस्तू देणे रात्री चर्चमध्ये प्रार्थना प्रेम आणि संपत आलेल्या वर्षाला निरोप दे देण्यासाठी आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत पार्टीची धमाल असा प्रयोग आपणही करीत असतो परंतु हा कोरोनाचा काळ लक्षात घेता अति गर्दी करणे किंवा खूप जमा समुदाय करणे किंवा कोरोनाचे जे हे आहेत त्याचं पालन करूनच असे वेगवेगळे समारंभ करावेत या काळात हेमंत ऋतू सूर्याचे दक्षिणायन सूर्य मकरां सूर्य मकर संक्रांतीपासून सुरुवात होत असली तरी हवामानात गारवा वृक्षता अधिकच असते म्हणूनच की काय धार्मिक दृष्ट्या महत्व देऊन तीळ गुळासारखे स्निग्ध गोड पदार्थ खाण्यास सांगितले आहे आयुर्वेद दृष्टीने तीळ हे मधुर कशाय रसात्मक स्निग्ध गुरु उष्ण वात कफनाशक पित्त अग्निवर्धक वातानुलोमक मेघ मज्जावर्धक केश्य अकाली गळणारे आणि पिकणाऱ्या केसांना प्रतिबंध करणारे त्वचाला मुलायम स्निग्ध ठेवणारे सर्व धातू वर्धक गर्भाशय शोधक पाळीच्या वेळेस पाठ कंबर दुखत असल्यास ती शमन करणारे शुक्रवर्धक असा बहुगुणी ही योग गुळावर केलेला आहे गुळ हे मधुर अल्प लवण रस स्निग्ध गुरु स्राव वाढवणारा वातशामक शीत शीतगुणाचा रोध करणारा शरीराचे रसरक्तादी धातू वाढवणारा पौष्टिक बल्य असे दोन्ही आहार पदार्थ असून शारीरिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने तीळ काळात सर्वांनी सेवन करावे मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने मित्रमंडळी मित्रमंडळींना स्नेही प्रेमभाव वाढावा म्हणून तिळगुळ देण्याची पद्धत आहे ऋतुकालातील सर्वसाधारण आजारांमध्ये काही आजार असतात सांधे दुखणे आंबवा सर्दी खोकला दमा यासारखे विकार होत असतात या ऋतूतील शीत वृक्ष गुणामुळे असे विकार निर्माण होतात किंवा असल्यास वाढतात म्हणून त्या लोकांनी आहारामध्ये स्निग्ध गुरु मधुर आम्ल लवण रसात्मक आहाराचा सेवन करावा अभ्यंग उद्वर्तन व्यायाम प्राणायाम करावा हा काळ स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून बलाच्या दृष्टिकोनातून चांगला असून या काळात आपली व्याधीक्षमत्व इम्युनिटी वाढवच्या दृष्टिकोनातून काही रसायन औषधांचाही उपयोग करता येतो या दृष्टीने बल्य जीवनीय आयुस्थापक रसायन वाजीकरण औषधांमध्ये च्यवनप्राश ब्राह्मीप्राश अश्वगंधा पाक शतावरी घृत वानरी कल्प क्रौंच पाक आदी औषधे तथा मकरदोष सुवर्णमालिनी वसंत वसंत कुसुमाकर आदी औषधी औषध चालल्याने वैद्यांच्या सल्ल्याने औषध घेऊ शकता आयुर्वेदाने सांगितले या ऋतुचर्याचे पालन केले असता आपला शीत काल हा निरामय होईलच या शिवाय पुढील काळ हा स्वास्थ्यप्रदच राहणाऱ्या शंकाच नाही या आयुर्वेदाच्या आपल्या सर्वांना शुभेच्छा किती शुभम भवतो धन्यवाद ह्याप्रमाणे आपण शीत ऋतू काळाचा म्हणजे वस हेमंत आणि शिशिर या दोन ऋतूंचा आपण दिनचर्या कशी असावी या संबंधी आपण विचार केला त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी त्याचा अनुकरण करावे आणि आपले आयुष्य निरामय स्वस्थ राखावे धन्यवाद थँक्यू हा व्हिडिओ कुणास आवडल्यास आपण लाईक करावा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नये धन्यवाद थँक्यू